کاتتان باش هاوڕێیان ئەم جارە باسی سپی لاینەکەین باسی ئەم هیناکەین ئەمە چۆن توانین بەکاری بێنی طبعاان یەکەم جار پلینێک دروست دەکەی ئەم پلینە سەر ئۆبجێکت وێبسایت با مثلەن حەفت سەتی بەمێ باشە ڕەنگێکی بەمێ ئەمە ڕەنگەکەیتی دەی سەیریکە ئەمە ئەمە ئینتەر دوای ئەوە لاینەر بەکاربێنە بڵێ ئەمە بۆ ئینتەرکە با بیبینی بزانین لەوانەی تر سەیری کە ئەمە بەم شێوەیە بوو دێی ناوی لێ ئەنەی مەسەلە ئەمە ئەبینی ئەمە خەتە لاوی لێنەی خەت ئەمە استفادەی لەکەی سە پێ دەڵێن بۆچی ئەمە شەنووسی قوس ئێستا دێی هینیەیەی تێ ئەمە سپیلانی بەرێ ئەم سپیلاینە بهێنە ئەیرا بهێنە ژێر پلینەکە سیر ئاوای لێ هات ئەمە بەم شێوەیە دەتانی مەسە هەردووکی یان مەسە قەوسەکە تەنها بڕۆ سەر ئەمە بکەرەوە سەیریکە یان ئاوا بێت سەیرە من بەس تەنها قەوسەکە ڕاکێشت سیر ئەگەر وای لێکەی ئاوای لێ دێ تەنها بەس قەوسەکەت ڕاکێشە دەی مەسەلەن هەردوو کێتەوێ ڕاکێشی هەردووکی سەلێک بکە بڕۆ سەر سەلێکت ئۆڵ اینجا ئاوا ڕای کێشە سەیریکە وەکو بینی ئاوا نەوعێکە ئەمە چونکە پلینەکە سگمنتی کەمە چەنێ سگمنتی زیاد بێ وەندە باشترە مەسەلەن پەنجای بەمێ لەگەڵ پەنجا سیرەکە زەکێ باسی کمێنتی زیاتر بکە مەسەلەن بنووسم هەفتە هەفتە نەیکرد وەکو ئەبینین ئێستا ئاوا هەر چەندێک بکەی ئیش ناکات چونکە شتەکە منتەزەم نییە بۆ ئەوەی بیکەینە منتەزەم یەکەم جار ئەچیتە سەر ئەمە محوەری بۆ دانێ چونکە ئیشەکەمان محوەری نییە خۆت زانی دی خەت و قەوس هەردووکی بێنە ژێر محوەرەکە ئێستا ئەمە ئاها بێت بڕۆ سەر سەلێکت ئۆڵ یەکسەر لەم مەحوارەت بۆ دەرەچێ سەیریکە ئاها بەم شێوەیە بێت مثلەن بڕۆ مەحوارەکە بکەرەوە ئێمە کاتێکە هینیەکەین لەسەر مەحوار چەندێکە مەحوار زەتە سلکت ئۆڵی بکە نایکات. نۆڵ بکەرەوە سەیریکە سێچەنێک لەسەر خەئینەکە ئەوە بڵێن پلەینەکە دوور بکەوێت هیچ تەسیری نابێت دەبێ نزیک بێت لە پلەینەکە بەم شێوەیە وەکو ئەبینن لێرە ناتوانانی هینی بکەیت چکە هەمووی سفرە حسابی سفری بۆ کردووە لەسەر سپیلاینەکە دەبێت لەسەر چی بێ دەبێت لەسەر ئەمە بێ نوبل بێ یانی ئاوا بێت سەیریکە سەیریکە زەتەکە حەرەکە ئەکات وەکۆ بینین زەتەکە حەرەکە ئەکات کەواتە ئەمە بێنە سەر سفر بڕۆ زەتەکە هەڵبژێرە و ئەمە شەیەنی نایم دی و عفو ببورن سەیریکە بەم شێوەیە ئاوا تەکویری کرد ئەگەر بزانە ئەگەر بڕۆم سپیرفایەکە هەڵبژێرم ئاوای لەکەم سەیریکە ئەتوانی مەسەن لە شوێنێکە تەکویرەکەی بکەی هەر هینێک کە تۆ حەزی لێ بێت ئەمە لەسەر کیوب لەسەر هەموو هینەکانیش مەسەلەن من ئێستا ئەمە ئێمە لەسەر کیوب تەکویرمان کرد ئەگەر بێی مەسەلەن لەسەر ئەمە بێت دێی سپیریفایم بەرێ سەیریکە ئەمە ڕەدیوس عەفو ببورن ئەمە سیگمێنتی بۆ زیادکە سەیریکە ئاوای ئاوای لێ ئەکات عەفو ببورن ئاوای لێ کات. سێ. ئاوای لێ کات. هیوادارم سووتان لێ بینی ئەمە دووەم ئەهین بوو. باسمان کرد سێم شت وتمان باسی سپیلاین ڕێڵەکەم با باسی وەرد بکەم وەرد چییە وەرد مثلەن تۆ شکلێکت هەیە ئەیکاتە حالە زوونی ئەوە بزانە چۆن مثلەن من سفیریفای دروست بکەم وەکۆ بینن ئەمە سفیریفایە با ڕەنگەکەی بگۆڕم ئەمە سفیریفایەکم دروست کرد ئەمە باش ئەوەندە سەیریکە کاتێک کە مۆڤمینتی ئەەکەی مۆڤمینتەکە حالە زوونەکەی بۆ دەرئەخات سەیریکە بەم شێوەیە حالە زوونەکەت بۆ دروستەکات سەیریکە ئەمە بەم شێوەیەیە دێی کە سەیری مەسەلەن ئسکە ستارتەکەی ستارتەکەی ئەمەش مەبەستی ئەمەیە ئەم ئەم هینە ستارتەکەی چۆن دەست پێ بکات چەند بە چەند زاویە بڕوات سەیریکە ئەمە خۆ تهدیدیەکەی مەسەلەن ئیندەکەی با تۆزێ کەمتریشی کەم نا با زیاد بێت مەسەلەن ئاوا بێت